हेलो वेलकम फ्रेंड्स कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं बहुत शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं और वो काम होता नहीं है तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कत हुई है कोई कोई बात नहीं है आ, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ आप सभी लोग साथ में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे ऐसी दिक्कत ना हो इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा और जो भी इसके लिए आ, है वो सब मैं इकट्ठा करूंगा और फिर उसके बाद लाइव क्लास होगा तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाने का प्रयास करता हूँ बहुत सारे कॉमेंट्स आए हुए थे तो लाइव क्लास में तो हो नहीं सका तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है कैसे ओपन हम्म। होगा मैं बता देता हूँ आपको देखिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाइएगा और यहाँ पर टाइप करिएगा एक्सेस यहाँ पर अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो नीचे स्टार्ट बटन आता होगा यहाँ कोने में और वहां से आप जा करके क्लिक करिएगा और एक्सेस टाइप करिएगा अगर आपके में एक्सेस होगा तो वो आ जाएगा ठीक है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है और उसी में आपको इनबिल्ट मिल जाता है और यहाँ से आप ब्लैंक डेटाबेस पे चले जाइएगा जैसे ही जाएंगे तो ये क्रिएट आएगा क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर आप टेबल वन दिख रहा है बाई डिफॉल्ट ये नेम आ जाता है टेबल वन एक्सेस एक्सेल से अलग है ये बात ध्यान रखिएगा एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ठीक है और अगर आपने डेटाबेस सीख लिया तो आगे के पढ़ाई के लिए भी काफ़ी आराम रहेगा कभी कभी तो बीटेक एम्प्लॉयज़ के भी कमेंट्स आ जाते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि एस वगैरह कैसे यूज करना है तो उनको भी बताता हूँ तो अभी हमें व्यू पे जाना है ये जो व्यू है इस पे जाना है ठीक है अब पहली जो टेबल हमको बनानी है वो कौन सी बनानी है देखिए एक तो रिक्वेस्ट ये थी कि टेबल कैसे बनानी है तो यहाँ क्लिक कर दिया अब ये देखिए टेबल वन आ रहा है तो टेबल वन आप नाम नहीं रखना चाहते तो इसको हटा सकते हैं ठीक है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एस टेबल ठीक है एस टेबल कर देता हूँ ठीक है सन टेबल तो ये एस टेबल कर दिया हमने और यहां पर क्लिक कर दिया ठीक है ये प्राइमरी की है प्राइमरी की का क्या अर्थ होता है प्राइमरी की का अर्थ होता है कि आप कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते इसमें ठीक है अब ये देखिए ये फील्ड नेम है यहाँ पर नाम क्या देना चाहते हैं टाइटल क्या देना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पे देनी है ठीक है और बाकी डेटा टाइप क्या होगा वो यहाँ पे आएगा तो ये डेटा टाइप है ठीक है ये डेटा टाइप है बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहां पे दे देता हूं लाइक एस आई डी ठीक है ये एस आई डी कर देता हूं और यहां पर आते हैं तो यहां पर कर देता हूं मैं शॉर्ट टेक्स्ट इसके ठीक है और शॉर्ट टेक्स्ट करने के बाद यहां पर नेम कर देंगे N A M E name कर दिया ओके और नेम करने के बाद यहां पर आएंगे तो इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे बस यू पे क्लिक करेंगे और अब देखेंगे कि इस तरीके से आ जाएगा अब एस आई डी में क्या करता हूँ एस जीरो वन कर देता हूँ ये एस जीरो वन कर दिया हमने और यहाँ पर कैपिटल में लिख देते हैं एस जीरो वन थोड़ा ठीक रहेगा तो ये कैपिटल में एस जीरो वन कर देता हूँ ये हो गया यहाँ पर आए अब यहाँ पर मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है राम फिर यहाँ पे आए दूसरे स्टूडेंट का नाम है एस जीरो टू इनका आईडी है और नाम है श्याम तो ये दो नाम लिख दिए हमने ठीक है अब क्या हम एस जीरो टू को रिपीट कर सकते हैं एस जीरो वन को कर सकते हैं किसी को भी नहीं कर सकते क्योंकि इसे प्राइमरी की बनाया गया था अभी तो रिपीट हो रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर एक अलग नाम टाइप करता हूँ ईशा टाइप कर देता हूँ ये टाइप का दिया हिस्सा अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये हमें आगे ही नहीं पढ़ने देगा ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index तो बस आपको यहां से ओके करिए इसको हटाइए जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा तो यहां एस लिख दीजिए काम हो जाएगा आपका इसको आप सेव भी कर पाएंगे और सारा काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है तो ये बन गई टेबल इसी को तो टेबल कहते हैं डबल क्लिक करिए अब इसमें आगे बढ़ाते जाइए अगर आप फील्ड और बढ़ाना चाहते हैं फील्ड को और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए डिजाइन व्यू पे लीजिए इसको और यहाँ से फील्ड को और बढ़ा दीजिए ठीक है तो यहाँ पर जाइए यहाँ पे लिख दीजिए लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लास ठीक है ये क्लास टाइप कर दिया अब यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख देता हूँ और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ एक और फील्ड बढ़ गई अब यहाँ पे एक और फील्ड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्लास एंटर करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 11 ठीक है ये 11 हो गया और यहां पर आने के बाद ट्वेल्थ कर देते हैं इस तरीके से ये क्लास ट्वेल्थ हो गया यहाँ पर क्लास इलेवेंथ हो गया इस तरीके से आप दे सकते हैं तो ये कुछ नाम हमने दे दिए हैं यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सेव कर लेते हैं सेव करने के बाद क्या करता हूँ यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ फादर्स की वही चीजें सिखा रहा हूँ जो वीडियो में मैंने सिखाने की कोशिश की थी ठीक है जो नहीं हो पाया था ग्राफिक्स कार्ड नहीं होने की वजह से हो रहा हूँ ठीक है तो मुझे तो लगता है शायद इसमें इंक्लूड ग्राफिक्स कार्ड है जहाँ तक मुझे अंदाजा है लेनोवो का सिस्टम है मेरा और आई फाइव कोर प्रोसेसर है तो इसमें तो होना चाहिए लेकिन शायद नहीं है इसी की वजह से दिक्कत हो रही थी आपको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही थी इसके लिए मैं फिर सॉरी बोलता हूँ यहाँ पर आते हैं एफ टेबल बना लेते हैं यानी फादर्स की टेबल तो ये हो गया फादर टेबल यहाँ पर आए यहाँ पे फादर्स आईडी कर देते हैं father's ID F I D father's ID F D लिख देते हैं ठीक है एफ डी अब ये फादर्स आईडी हो गई इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया फादर्स नेम कर देंगे तो F A T H E R father's और ये नेम ठीक है रिलेशनशिप को लेकर के मुझे कहा गया था वीडियो बनाने के लिए तो ये लीजिए वीडियो बन रही है अपने रिलेशनशिप की ठीक है अब ये हो गया आप और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ यहाँ से ओके कर देता हूँ यहाँ पे फादर्स आईडी कर देते हैं एफ जीरो वन ठीक है और यहाँ पे फादर्स नेम कर देते हैं रामचंद्र ये कर दिया रामचंद्र ये फादर्स नेम हो गया यहाँ पर आते हैं एफ जीरो टू करते हैं और यहाँ पे करते हैं रमेश ठीक है ये फादर्स नेम यहाँ पे हो गया इसी तरीके से एफ जीरो थ्री कर सकते हैं एफ जीरो फोर कर सकते हैं फाइव कर सकते हैं आगे भी बढ़ते जा सकते हैं आप नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहाँ पे करते हैं हितेश ठीक है ये लिख दिया तो कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए फादर्स नेम के जगह पर जो एंटर करवाने थे हमें तो ये दो टेबल हमारी बन गई है लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप जब भी क्रिएट होगी तो दो कॉमन फील्ड होने चाहिए तो अभी इसमें देखिए एस आई डी दिख रहा है नेम दिख रहा है क्लास दिख रहा है ठीक है इसका रिलेशनशिप इससे अगर हमें कराना है तो यहाँ पे एस आई डी भी तो होना चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे यहाँ पे दे देते हैं एस आई डी ठीक है और सेम वही चीज डालेंगे जो वहां पे डेटा एंटर करवाया था सेम वही चीज तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और डेटा भी वही आपको एंटर करना है ठीक है तो S01 कर दीजिए ओके फिर यहाँ पर आइए S02 कर दीजिए एक्सल से बहुत अलग है ठीक है एकदम एक्सल के जैसे बिल्कुल भी इसको कंसिडर मत कीजिएगा अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे ठीक है एस जीरो थ्री कर दीजिए एस जीरो थ्री करने के बाद आगे भी आप डेटा दे सकते हैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ हमें इतने ही की जरूरत है तो ये कर दिया इसको क्लोज कर दीजिए सेव करके और फटाक से क्लोज कीजिए खत्म हो ये हो गया इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्रिएट पे फिर एक और टेबल बनाते हैं तो एक और टेबल बना लेते हैं ये जो है मदर्स की टेबल होगी तो M O T H E R apostrophe लगा के एस मदर्स टी कर दीजिए मदर्स टेबल हो जाएगी तो ये मदर्स टेबल हो गया अब एम आई डी कर देते हैं मदर्स आई डी ठीक है और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं इसको ठीक है और यहाँ पे मदर्स नेम कर देते हैं M O T H E R apostrophe S name ठीक है तो ये हो गया मदर्स नेम तो ये तीन टेबल बन गई ना देखिए ना तीन टेबल बन गई अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर दीजिए हो गया काम हो तो गया अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे तीनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा हो जाएगा ना तो ये एक अलग वे है अब यहाँ पे एम जीरो वन कर देते हैं M zero one mother's ID mother's name कर देते हैं सीता देवी सीता देवी इस तरीके से लिख दिया हमने तो यहाँ पे आते हैं एम जीरो टू करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राधा देवी ये कुछ ऐसे तरीके से आप देते चले जाएंगे जो भी नाम होगा ठीक है फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के पूछा गया था कि वीडियो बनाइए आप चलिए बना ही रहा हूँ अब आपको सही सही दिखाई पड़ेगा जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे लिख देता हूँ मीरा देवी तो ये कुछ इस तरीके से आपको नाम दे देना है और यहाँ से इसको सेव भी कर लेना है तो ये सेव कर लीजिए इसको क्लोज कर लीजिए ठीक है अब जब हम देखेंगे तो ये जो लास्ट वाली टेबल हमने बनाई है मदर्स टेबल तो इसमें जो है कोई फील्ड कॉमन नहीं दिया गया है ठीक है तो एक दो फील्ड आप चाहे तो इसमें कॉमन दे सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है आसान रहेगा काम करना ठीक है तो आप चाहे तो फादर्स टेबल या फिर इसको ऐसे छोड़ा छोड़ा भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगली जो टेबल बनाएंगे वो डॉटर्स की टेबल होगी तो D A U U G S T R daughters T daughters T बनाएंगे अगली टेबल ये तो बनाने वाली है तो इसको तो सेव करके और बंद कर दिया जाए यहाँ से ठीक है यहाँ से क्लोज कर देंगे ये तो मदर्स टेबल हो गया ठीक है अब अगली टेबल डॉटर्स टेबल बना लेंगे अब इसमें कैसे कैसे दिक्कत कहाँ आएगी वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पे D A U G S T R daughters T कर देते हैं डॉटर्स टेबल तो ये डॉटर्स टेबल हो गया यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा आईडी तो यहाँ पर कर देते हैं daughter's ID D A U G H P R apostrophe S daughter's ID ये कर दिया डॉटर्स आईडी और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है यहाँ पे कर देते हैं mother's ID M O T H E R apostrophe S mother's ID तो ये मदर्स आईडी भी हो गया ठीक है अगर आप फादर्स आईडी देना चाहें तो फादर्स आईडी भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम फिलहाल हम यहाँ पे डॉटर्स नेम देने वाले हैं तो D A U G S P E R daughter's name तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं ये हो गया ठीक है तो इसमें दो फील्ड अब आपका हो गया ठीक है एक मदर्स आईडी हो गया और एक डॉटर्स वाला हो गया ठीक है तो ये दो फील्ड हो गया आप यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे डॉटर्स आईडी की बात करें तो डी जीरो वन कर देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं मदर्स आईडी ठीक है तो मदर्स आईडी में एम जीरो वन होगा एम जीरो वन ठीक है और डॉटर्स नेम यहाँ पे कर देते हैं like रियर या कर देते हैं D zero two M zero two यहाँ लिख देता हूँ सी आर और यहाँ डी जीरो थ्री यहाँ लिख देते हैं जी आर ठीक है तो ये तीन नाम मैंने लिख दिए हैं और अब इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से सेव करेंगे ये सेव कर लिया हमने और इसको भी सेव करके क्लोज कर देना है यहाँ से क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल वे में चारों को यहाँ पे उठाना है तो ये डेटा बेस टूल्स पे आ जाइए तो यहाँ पे आइए और लाइन से सारे टेबल्स लेते चलिए पहला है ये वाला फिर यहाँ पे दूसरा ये वाला है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ ऐड करवाते चलिए फिर यहाँ पे आइए तीसरे पे इस पर क्लिक करिए ऐड करवाते चलिए फिर यहाँ चौथे पे आइए इस पर क्लिक करिए और ऐड करवाते चलिए बस ऐसे ही आपको करना है अब यहाँ पे देखेंगे एस आई डी कॉमन है ठीक है लेकिन इसमें एस आई डी नहीं है लेकिन इसमें एस आई डी है ध्यान दीजिएगा तो इसको इधर लेके आइए पहले ठीक है ये आगे लेके इधर अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एस आई डी है यहाँ पे और इसमें भी है तो इस एस आई डी को चाहे तो आप इसमें लेके आ सकते हैं ठीक है इसको उठाइए और यहाँ लेके आ जाइए तो ये एस आई डी का रिलेशनशिप एस आई डी से क्रिएट हो जाएगा ठीक है वन टू मैनी रिलेशनशिप देखिए क्रिएट हो गया इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है हमको कोई भी फील्ड जैसे कि ये फादर्स आईडी है तो फादर्स आईडी हमको कहीं भी दिख नहीं रहा है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इस रिलेशनशिप को हटा देंगे यहाँ से हटा दीजिए ये रिलेशनशिप जो बना है इसको हटा दीजिए क्योंकि रिलेशनशिप जब तक रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है तो इसको हटा दीजिए तब यहाँ मदर्स आईडी में आके फादर्स आईडी डाल दीजिए ठीक है तो यहाँ पर एक कॉमन फील्ड डालनी होगी हमको तो F A T H E R father's I D ठीक है फादर्स आई डी और यहाँ पे फादर्स आईडी में शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये फादर्स आईडी ठीक है फादर्स आईडी जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आएंगे एफ जीरो वन दे देंगे ठीक है एफ जीरो वन दे दिया फिर यहाँ पर आएंगे तो एफ जीरो टू दे देंगे एफ जीरो टू ओके और फिर यहाँ पे आएंगे तो एफ जीरो थ्री दे देंगे इसी तरीके से करते हुए चलेंगे ठीक है टेबल तो बनी गया रिलेशनशिप भी आपने क्रिएट करा दिया अब एक चीज़ और बचा हुआ है रिलेशनशिप पहले बढ़िया से क्रिएट करा दिया जाए ये हो गया ना यह देखिए फादर साइड लिया गया है तो अभी क्या करेंगे इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप तो बिल्ड हो ही गया था पहले क्योंकि फादर साइड ही में कॉमन नहीं मिल रहा था तो इस वजह से तो ये उठाइए और इसको यहाँ रख दीजिए तो ये हो गया इस तरीके से इन तीनों को कनेक्ट कराइए एक साथ ये हो गया अब देखिए ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर ये देखिए the database engine could not lock the table mother's table because already use in अब देखिए यहाँ पर जब आएंगे इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ से क्लोज करता हूँ ये देखिए यहाँ पे ये मदर्स टेबल ओपन है ना यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है तो इसीलिए ये जो है ये दिक्कत कर रहा है तो आप क्या करिए यहाँ से इसको सेव करके क्लोज कर देंगे क्लोज कर देंगे तब दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्लोज कर देंगे तब दिक्कत नहीं आएगी तब इसका रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट कराएंगे ये तो हमने कर दिया है तो यहाँ पर फादर्स आईडी उठाइए और ये फादर आईडी से इसको लिंक करा दीजिए ठीक है तो ये इस तरीके से आप लिंक करा दीजिए ये हो गया क्रिएट पर क्लिक करके आप देखिए ये लिंक हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं आया अब ये देखिए ये मदर्स आईडी है और ये डॉटर्स आईडी है तो मदर्स आईडी को यहाँ से इस तरीके से लिंक करा दीजिए ठीक है ये लिंक करा दिया हमने क्लियर कोई दिक्कत नहीं बहुत आसानी से लिंक हो गया रिलेशनशिप हमने क्रिएट कराया है तो आप सिंपली एस टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन मिलेगा एस आईडी uh, वाले पे यहाँ पे प्लस uh, का साइन है ना अब यहाँ पे इनका नेम क्या है ये है क्लास कौन सा ये है ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनके फादर का नाम क्या है वो दिखाई पड़ेगा फिर यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो इनकी मदर का क्या नाम है वो दिखाई पड़ेगा और इनकी डॉटर्स का मतलब कि इनकी डॉटर का ठीक है इनके पिता है रामचंद्र इनके डॉटर का आईडी जो है वो क्या है वो दिखाई पड़ेगा ठीक है कर लेते हैं कि कैसे हम जो है इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है या डिवाइड करना है एक ही टेबल में कैसे करेंगे इसको तो यहाँ क्रिएट पे चलते हैं टेबल पे चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पे टेबल वन ही नाम रख देता हूँ और ये आईडी है प्राइमरी की छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर वन ठीक है नंबर वन लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा ये लिख देता हूँ नंबर टू तो ये हो गया नंबर टू और यहाँ पर आएंगे तो शॉर्ट टेक्स्ट आएगा तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देंगे नहीं इसको नंबर बनाना है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ना तो इसको नंबर बनाना जरूरी है यहाँ पे मैं करता हूँ एड यानी यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोनों को ठीक है इसीलिए मैं यहाँ पे एक फील्ड डाल रहा हूँ ऐड तो यहाँ पे नंबर ना करके आपको क्या करना है ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करना है कौन सा डेटा टाइप यूज करना है कैलकुलेटेड यहाँ से आप कैलकुलेटेड ही लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे number one plus number two करेंगे इस तरीके से आपको करना है नंबर वन ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे आएंगे नंबर टू ठीक है तो ये नंबर टू कर दिया बस इतना ही करना है आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ से ओके कर दीजिए ये हो गया पहला ठीक है फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो ये एस लिखा हमने और यहाँ पर आते हैं कैलकुलेटेड डेटा एक का यूज करते हैं फिर से तो यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर वन माइनस ब्रैकेट में नंबर टू तो इस तरीके से आपको भी कर देना है सिंपल वे में तो ये number one minus number two कर दिया ठीक है और फिर यहाँ पे अमल करते हैं एम्यूअल मल्टीप्लाई के लिए और यहाँ पर क्या करता हूँ कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करता हूँ तो ये कैलकुलेटेड लगाया हमने और यहाँ पर लगाते हैं हम number one number one into number two तो देखिए एक ही टेबल में हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं ठीक है नंबर टू करना है हमें नंबर टू ठीक है तो ये इनटू का साइन लगा दिया है और ये कई टेबल में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे अब यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ डिवाइड को छोड़ना है तो डिव लिखता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करेंगे हम तो ये कैलकुलेटेड ले लिया हमने यहाँ पर जाएंगे तो नंबर वन ये देखिए कुछ इस तरीके से number one upon number two तो यहाँ पे लिख देंगे N U M B E R number two ये हो गया वन करेंगे और एंटर कर देंगे यहाँ ओके कर देंगे और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इनका कैलकुलेशन कर पाएंगे तो यहाँ पे नंबर वन लिखता हूँ ठीक है जैसे मान लीजिए मैं 53 कर देता हूँ यहाँ पे और 53 में 2 को ऐड करता हूँ ठीक है तो 2 को ऐड करेंगे 53 में तो 55 होगा ठीक है माइनस करेंगे तो 51 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 होगा और डिवाइड करेंगे तो 26.5 आएगा ठीक है इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर यहाँ पे लेते हैं ठीक है यहाँ पे लाइक 88 लेते हैं तो 88 को ऐड करेंगे 88 में 2 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा और अगर 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 86 होगा और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 हो जाएगा और अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 44 हो जाएगा तो बहुत आसान है आई होप की बात समझ में आ गई होगी लाइव क्लास सक्सेसफुल तो नहीं रहा लेकिन आगे सक्सेसफुल हो ऐसी उम्मीद करता हूं ठीक है तब तक के लिए इस वीडियो से आपका काम चल जाना चाहिए और भी जो सवाल हैं वो कमेंट कमेंट में पूछते रहिएगा बताता रहूंगा कोशिश तो करता ही हूं बताने की ठीक है Thank you for watching this video.